kawan-kawan, kembali lagi dengan Yubi bersama Thomas lagi di sini. Kali ini kita bakal ngebai League LOL di Redmi Note 3 Pro ya. Oke, langsung aja kayak mana gamenya, kita lanjut aja langsung. Oke, kita akan masuk ke gamenya ya kali ini. Kita coba di Redmi Note 3 Pro. Di games. Oke, kita aja. benar dapat air area. Hmm, air. Hmm, ini apa tuh sekarang? Ini skillnya. Oke, okay, kita continuin aja. Oke, kita pakai aja. Oh. Hmm. hmm. Ini apa tuh? Ini masih darah kan? Ini oh, ada. Oke, okay, kita ada masuk di game ya. Hmm, bedanya oh. Solo. Nah, di bawah nggak ada. Suruh mundur cuy. Harusnya aku ke bawah sih. aggressive Anak cuy oke kita bantu bawa aja Kalau nggak bawahnya wih kenceng kali kalau level cuy Wah, hujan cuy. Di luar hujan. Enak, Bro. Agak patah gitu ya. Wah, sedikit patah dia mungkin sedikit berat karena direkam itu. Wah. Eh, mati cuy hmm jadi lebih pendek ya ini keempat lagi aduh pengaturnya kayak mana sih kencang kali tuh Buset tunggu, Kayak Kadita ya Sakit banget mah gue Oke, jago dah. kurang enak ya mainnya di sini kayak apa ya jadi kaku kali coy wah ini bahaya ada stunnya coy kita Oh, penasukan coy. Ini apa sih? Oke. Okay. Mana ke bawah lagi? Mau di atas menang kita. Gitu. di oh mati kenapa aku terus yang di apanya udah bro ngapain pet ya lama kali cooldownnya wah sakit kali dah ini ngapain sih enggak yang ngeluarin skillnya di sini terkena cewek itu Oh, sakit sekali. Oh, pulang aja. Wah, dimit mid kalah kita. tuh ada apa cuy nggak ada yang kena cuy Wah, salah cuy. Wow. Wah, iya. ya, tengahnya kemana tuh? eh matilah dia tuh ngelek kayaknya dia Always ini untuk apa sih ke execute kah waduh malah oke okay. di bawah kenapa nggak dibantu sih udah mulai ada perlawanan sih kita banyak orang ngambil magi ini untuk apa skill tengah tuh coy tengah tengah tengah tengah gimana itu apa sih oh macam apa gitu oke okay. Gak bisa dilihat ya oh bisa mati semua lagi nih ini kenapa kira herongnya itu cepet banget hmm dapat MVP dah agak sedikit patah-patah ya mungkin karena roomnya